Bueno, a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de One Finger Dead Punch. Como siempre le digo, mucha suerte a todos y muchas gracias por participar. A por ahí. El ganador es Mr. Papita. Mirá, Ender Maxi después de 45 años volvió al canal y y encima gana siguiéndome en Twitch, loco. <laughs> bueno, Maxi, hablame por Facebook y te paso la key. No te cuelgues, no te cuelgues porque si no. Si no, no hay premio, loco. Y bueno, los que perdieron, no se preocupen, gente, porque voy a estar sorteando más cosas nuevamente. Así que nada, nos vemos y hasta el próximo video.